Jangan terlalu. Artinya sih, one time saja ni, nanti mungkin. अहमद आगे अहमद सलाम ये हमने इवेंट में ये masters yang mendengar ini waikan di masa